Um, beth yw'ch barn chi ynglyn â datganoli darlledu yn bersonol? Um, yn amlwg doedd hwn ddim yn rhan o'r remit, ond oes gynnwch chi barn? Um, ydych chi'n credu mai yn San Steffan dylai'r pwer yma eistedd? O, oh, mae... Roedd rhaid i fi cymryd y... Roedd rhaid i fi cymryd y cyfle. o, o, a, na, yn hollol, a dwi'n deall yn llwy. um, <laughs> mae yna ben a chalon yn, yn hwn dwi yn credu os ydy darlledu'n cael ei ddatganoli, bod na gymaint o waith caled sydd angen i wneud. Mae'r datganiadau dwi'n ei glywed er bod yng Nghalon i'n dweud, o oh, ie, yeah, cenedl angen i darlledu ei hun. Um, maen nhw mor wag mewn ffordd